assalomu alaykum assalomu alaykum adham bloger kanali ashaddiy obunachilari ramazon oyi muborak bo'lsin juma yomingiz muborak bo'lsin aziz yurtdoshlar mana bugun qishlog'imizda sog'inganlar uchun va novchalarda bir syomka qilamiz aziz obunachilar musofirda yurib vataningizga sog'inganlar uchun bir ozgina bir video rolik qildik sizlarga yoqadigan umiddaman videoni oxirigacha ko'ringizlar bepul layklarni bitta bitta bosib qo'yingizlar biz xizmatda sizlar uchun biz unaqada syomkani aziz do'stlar mana novchani qarang qanday ajoyib yil hosilimiz juda yaxshi tomosha qilingizlar musofatimizdan qilsinlar zardoli bodom Sağ olun, aman bakın.